Åh, oh, jag älskar den! Just det. Nu är jag hemma och um, spelar um, dator med min lillebror. Um, det här spelet heter Age of Empires. Jag tror att några känner igen det. Ett ganska gammalt spel. Från 20-talet. Eh, okay. <laughs> ja. När jag var liten så spelade jag det här eh, jättemycket. Um, och um, nu är jag liten igen. Uh, förut så var vi i affären och köpte lite grejer. Bland annat linchips Jättegott. Um, ja. Nu ska vi se vad vi ska Okej, okay, det gick inte så bra i Age of Empires. För att det var länge sedan vi spelade det spelet tillsammans. Och för att vår internet laggade supermycket. Men jag vill ändå visa er eh, vad jag gjorde när jag var liten. Eller vilket spel jag spelade. Så här kommer det. Så här ser det ut i spelet när man först går in, sen så trycker in på standard game, eh, kollar, väljer lite hur många spelare det ska vara ungefär, vad det är för typ av bana det ska vara. Jag tänkte att jag skulle bara köra en liten match eh, och inte ens köra klart den utan bara visa runt lite grann hur det ser ut. Eh, så jag väljer bort en av spelare som jag sa förut, jag tänkte bara köra en liten, liten, liten match. Jag gör så att alla spelare hamnar i olika lag så att man kan inte teama ihop och eh, ja, gå emot någon annan helt enkelt. Eh, efter det så väljer jag eh, lite olika saker, till exempel vad det är för bana jag ska köra, vad, vad det kommer att vara i den banan, hur stor population, vad är det för fart i spelet, om det ska vara normal eller om det ska vara liksom så att det ska gå lite snabbt och alla jobbar på liksom snabbare än allt än eh, normalt. Eh, vad är det för typ av eh, victory, alltså hur man ska vinna spelet. Innan jag trycker igång startknappen så brukar jag alltid gå in och kolla vad det finns för grejer eller uppdateringar, uppgraderingar heter det, för det här den civilisationen som jag väljer, eller som det kommer att vara. och det ser ganska bra ut. Man vill alltid ha liksom de här i slutet, Champion till exempel, Paladins. lite så här kanonton och ja, lite allt möjligt. Så jag trycker starta igång och sen så um, kör vi igång helt enkelt. Något sånt här brukar standardspel se ut eh, när man bara öppnar upp den. Tre villagers, en scout. Jag brukar alltid bygga lite små hus ehm, och eh, bygga baracker eller barracks så att jag kan skapa armé, eller lite små militärer, militia heter de. Eh, för att sen ska uppgradera dem till så här bättre och bättre så att de kommer hela vägen upp till Champion som är de bästa, enligt mig, fotsoldater. Liksom. Ehm, och medan jag, efter jag har byggt hus lite grann så brukar jag alltid skicka iväg scouten, den här eh, lilla hästen här eh, och liksom kolla runt området så att det finns, så att jag kan hitta liksom ved, mat, guld och sten som är resurser i det här spelet som man ska använda sig av. Eh, så ved är ju bra för att bygga alla hus, eh, lite olika uppgraderingar är det också bra för. Eh, mat är ju självklart för alla, alla olika typer av ja, alla olika typer av militärer och villagers och allt möjligt som man bygger. Ehm, guld är också bra för att vissa, militär, ehm, vissa militärer och vissa liksom, försvars eller attacksoldater eller vad man nu säger kostar en del. Så det är bra. Eh, stenar är, eh, brukar mest vara för typ om det finns trebucheter, om det finns um, någon slags um, murar, torn, uh, slott också sen när man kommer upp i uh, ett annat. Jag ska snabba på processen här så att det inte blir så långtråkigt. Så nu när processen tambas på så kan jag prata lite grann medan jag eh, ja, bygger upp här och grejer. Um, så i det här Age, alltså Feudal Age eller Dark Age, så som jag var i, eh, händer inte så jättemycket. Det handlar bara om att man ska bara bygga upp snabbt, eh, samla på sig resurser så att man kan gå upp till eh, nästa nästa liksom ålder som är feudal age, där kan man bygga lite hyfsad armé och så men man kommer upp till Eh, Castle Age, ehm, då kan man bygga slott, man kan få massa olika uppgraderingar och liknande. Och i Imperial Age, då får man eh, mycket, mycket olika grejer. Mång, många så bra grejer. Många mm, uppgraderingar också för den delen. Eh, och då kan man, ja, då har man bra liksom, bra, bra grej så att säga. Här i Feudal Age så kan man också bygga lite olika hus man kan bygga stall, man kan bygga ja, lite allt möjligt. Jag eh, har använt lite fuskkoder så jag har mera resurser men det är för att bara liksom gå igenom spelet lite snabbt eller i alla fall den här lilla grejen lite snabbt om, om vad det handlar om och så. Uh, nu har jag byggt upp lite, lite armé där, några vad heter det, pilbågssoldater, väldigt mycket fotsoldater i Field Age. I Castle Age så kan man börja bygga lite lite häst, eh, hästsoldater nästan kan man säga. Eh, så medan jag bygger så utforskar jag självklart lite av stället, hur det ser ut runt omkring mig så att det inte finns liksom fiendeläger och liknande. Nu bygger jag en massa castle och grejer för att jag, ja, jag kom upp till castle här också ser jag nu. Ganska snabbt ska bara, eh, ja, ska, ska kanske slåa processen lite grann så ni ser lite hur hur vad ser ut och hur vad är. Så, tillbaks till normalfart igen. Nu ser ni att jag har eh, jag väntar på att jag eh, ska bygga upp till eh, Imperial Age. Jag har uppgraderat massor, använt lite fuskkoder för, att kunna, för att det ska kunna gå snabbt helt enkelt. Jag har byggt lite torn, alla villagers här som ska bygga lite olika grejer. Bygger väldigt mycket slott överallt för att de de ger också vad heter det, population på typ, jag vet inte, plus 15 kan man ha eller plus 20, jag kommer inte ihåg det nu när jag bara sitter och tänker på det. Men som sagt, uppgradera typ allt, allt, allt. Och nu, kan, nu ser jag att jag kan för att jag byggde en, en castle tror jag. Ja. Och här har vi några hästsoldater som är superbra som kommer från slottet. Um, ja, bara öser på med massor sådana här ska bara hoppa över till när jag eh, krigar lite grann med alla så får ni se också hur det ser ut och hur de andra ser Ja, i alla fall. Så, så här ser det ut. Jag har, eh, jag har kommit upp i Imperial Age eh, och det är det sista agen, tidsåldern som man kan komma upp till. Eh, men jag filmar ju. Vänta ett jag Eller jag, spel, jag spelar ju in. Vänta ett tag, jag. Eh, ljudet i alla fall. Ehm, ja, och jag vill bara visa lite grann hur, hur det ser ut när, när man går och attackerar. Tyvärr så har de inte så kanske stort försvar. Eller så har jag jättebra styrka så att de inte hinner, upp, hinner bygga upp så mycket stort försvar. Ja. Men lite så här ser det ut och eh, inget mer än det helt enkelt. Avslutar den. Återigen, eh, mina bloggar brukar inte handla om spel men eh, jag ville bara visa, dela med lite grann vad jag brukade spela förr i tiden. Nu träning. Bytet igår på tre. Ett take som jag har eh, försökt, eller jag har inte ens försökt, men eh, jag tänkte att jag ska lära mig är double back. Det enda sättet jag kan göra det just nu är att eh, genom en person, en person, en person, ja nu kommer han, eh, håller min fot så här och bara flippar mig sönder så jag kan bara Frente, Vélez. <coughs> <coughs> <coughs>